Saluton carai cae bonvenon alia nove episodio. Mi havis accidenton con mia biciclo cae do. Mi ne tute fartis bone, sed mi devas vere danci mian trenigion en la i batal artoi cae aparte la baguajanga kung fu stilo. Do, eh... Uh... vivo ciam surprizas nin, ciu ne? Bone, cion diri? Ni daurigas nian programon, cae malgrau, malgrau, la facto che quel foie la vivo bremsa snin. Hiero mi gas lezionis uh, eh, en Parmo, Danke al invito de amico kai collego Davide Astori kai esti strea grabla fero kai tio. Esperigas min char la facto che suffice iuna e homoi adaptigis rapide alla nova situazio kai entusiasmigas pri esperanto kai esperantologio in kai interlinguistico tio estas esperiga. Bone. Restu con ni, con medito con Dankon. Saluton kai bonvenon al nova zamenhofa medito. Odio mi volas legi kai mediti con vi. Sur uh, pubblica respondo al signoro Co en uh, Bugochar quion Zamenhof publicigis en la iaro 1800 sur la pagio de la esperantisto. Cai mi legos el pagio hoc dec quin. Mi iam respondis al vi per letero, sed, char tiun saman demandon mi ricevis anca o de keikai aliei personoi, mi donos pli detalam respondon tie ci. Changi la nomon de nia lingvo, nun estus tre mal utile, char la publico pensos che gi estas ia nova lingvo, cae tiel, an stata o fortigi nian aferon, ni gin nur mal fortigus la plei granda parto della publico estas astuta indiferenta por cia nova afero. La plei gravan aferon gi lasas sen attento, se tiu ci afero ne farigis ancora suffice moda. Ca la plei sen sensan bagatelon la tuta amasso del mondo baldau acceptas se gi nur estas en modo. Cara i subtenanto i cari i della Medito Serio. Estas uh, interesse che Zamenhof havis uh, mercatican aliron ancao al Esperanto. Char en la frue iaroi, do la letero venis nur kiam Esperanto agis tri. Do la nomo Esperanto alla lingua venis ne de Zamenhof mem, sed de la publico. Kai kai kai homoi nestis ne estis contenta e pritio. Sed se ni rigardas la feron per niai posteulai oculoi, unu el la malmultai punctoi, kiui ne estas discutatai. Estas giuste la nomo de la lingua. La nomo estas clara, estas eh, el prononcebla sen probleme fare de la play multo de la homo in diru kai facile memorigebla do mi povas diri che ci tiu ideo pri la amaso che u sequas la modon estas pensiga chu ancora existas la amaso del mondo char al salmi che en la nuna bit e poco estas multai amasetoi cae ne plu unu granda, ununura amaso. Cae eble fio povas helpi al esperanto escapi la destinon igi ex moda. Bone, mi instigas nin cum mediti pri la essenzo de la amaso del mondo kai de la efiko aune ne de la modo sur esperanto kai compreneble ankao aliai aferoi. Dankon pro via atento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen sen fine.